njyewe i love kid i love jory i love n'abo bandi bandi n'uwakoze amakuru we bamuveho muri iriya feri yose erisa bamuveho intwari erisa unamuvuze nabi uri muri uyu mujyi sinzi ko watahana amenyo mugende neza rero kuri uriya muntu we yakapucarinze amarangamutima nawe mu buryo bumeze nko kuyashimuta ariko mu buryo bw'ibikorwa ntabwo yabikoze mu buryo bw'ubujura so navuga ngo rero kuko biriya bintu birimo ibintu biri complex bivangavanze mwirinde cyane e, kugira ngo mutabifatiramo amadecision kuko mudafite karite zose mudafite amakuru yose igihe cyose abasaza abakecuru abantu bakuze abantu bakubyaye bakurihiye bafite ekonomi y'igihugu bubatse umutekano w'igihugu bubatse ubutasi bw'igihugu bubatse ibyo bintu byose na experience baciyemo yose bakubwira ati nyamaze ibi bintu si umuco utiye uti umuco ni iki menya ko kiri urudodo ahubwo urubyiruko rwaragiye rumenya ibintu byose byaberaga muri minsi rwanda nitubwo ibyaberaga muri minsi rwanda mwibihuza na prince kid kuko ntabwo prince kid yaberaga hose icyarimwe si imana bari ibintu biri gukorwa ku mwana w'umunyarwandakazi mu izina ry'igihugu mu bintu biri kwitirirwa igihugu mhm. bigakorerwamo muri iyo muri iyo platform mm. tutakihanganira tudashyigikiye bitajyana n'indangagaciro bitajyana n'amategeko ibyo bintu nubwo tudashaka kugira uwo tugereka hejuru dore ko bakiri n'abana mm. ariko nimba kubihagarika byatuma irushanwa rihagarara ryahagarara nimba byatuma mumekinga fani yo muri dogera mirongo irindwi mwakoreraga muri dogere ijana na makumyabiri ngo umuriro ugere mu gihumbi mukaba umuriro w'igihumbi mukajya mu ijana cyangwa w'itatu aho ngaho tuba turi redi gufata iyo uh, yesi reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza aho uherereye hose aziya australia uburayi ndetse n'ahandi hose duhuriye ku rurimi rw'ikinyarwanda reka tuguhe ikaze niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza burya ushobora kuba wakirirwa urira ariko ejo impundu zikavuga ndetse ukanishima ukamera nk'abandi bose nk'abo tugiye tubona muri ino minsi bagiye bishima duhereye ku muvandimwe Prince Kid n'abandi bose bagiye bishima uyu munsi twakiriye Apotre Mutabazi Kabarira Maurice ayo mazina ni ayawe yose cyangwa nuko hari ayo wagiye wiyitirira bitewe n'ababyeyi burya hari igihe dukunda nk'akazina k'umubyeyi tukakishyira ku mazina yacu kugira ibintu bigende neza eh, abanyarwanda badukurikiye ndabasuhuje ayo mazina yose yanditse ku irangamuntu uretse apotre mm. ariko mu ijoro riranditse mm. ni kuzimu barariza bararizi ko mu isi niho bari barikemanga ariko eh. <laughs> burya wemewe mu ijoro n'ikuzimu eh. mu isi bo ni uko batubereye ntabwo <laughs> uhangana nabo ntabwo uteganya guhangana nabo eh. mm. na yesu yarinze agenda um- hari abataremera ko ari umwana w'imana ngo arigereranye mm. <laughs> aravuga ati ariko burya ubwenge bugaragazwa n'imirimo yabo mm. ya isi ah, bemezwa n'ibikorwa bifatika bigaragara kandi ndumva mbifite kandi ndacyabi ndacyashyiraho n'ibindi ugowe n'uwo bakemanga agahita anarekeraho gukora ibikorwa bazemezwa n'iki se <laughs> kandi uhagaritse na moto ko yemezwa n'imigeri yesu yaravuze ati ah, utazizezwa n'ibyo eh, mvuga azizezwa n'ibyo nkora so rero navuga ngo yanditse ngo irangamuntu ubutabazi kabarira morisi mm. aposo byanditswe mu ijuru porofesa byanditse mu ijuru mm. nk'uko n'abandi nabo iyo batekereje bashatse banyandikaho ibindi bashatse mm. ariko Imana byose ikabitesha agaciro kubera ko ntabwo imana ikorera kuri ayo mabwire ah, kandi na performance yanjye ntabwo ishingira ku byo abantu bavuze mm. keretse mbaye umunyantege nke mu myumvire yanjye utike mm. ndagira ati mu minsi ishize hagaragaye inkuru nyinshi zigenda zicicikana uri umuntu ukunda gukora ibiganiro byo kwanariza abantu banagenda kuri subscribe kuri channel yanjye hmm. uh, yitwa umusesenguzi tv byose bifatanye umusesenguzi tv kuko eh, ubuze ijambo umusesenguzi mu hmm. rwanda ubuze mutabazi hmm. igihe tuzabona undi muntu ushobora gusesengura wemeza ko nta wundi muntu uri hejuru yawe ah, abanyarwanda bigaragara yuko ariko nanone eh, ni ukuvuga ngo ngo yesu yatavuga ko ari mesiya mm. yagizwe mesiya nuko abivuze se cyangwa ikibazo nuko abivuze ikibazo nuko ari byo mm. um, ndagufatira ingero zimwe na zimwe mm. buriya gusesengura ni impano gusesengura ni impano eh, ntabwo mvuze ko abandi badasesengura cyangwa badafite iyo mpano um, ariko nyine hari ukuntu uba ubona abandi wenda nimba babikora babigambiriye ntibatugerere ku murimo nyirizina w'umusesenguzi aho yakageze eh, hari ibintu abantu bitiranye ndagwa nk'urugero umuntu akaza afite icyo bita ngo ni ubwino afite doka amakuru hari umuntu mperutse kumva ko akora komantere ati dekata bafite imfomesheni kandi iyi hafi zose aba arizo kandi azikura ni urugero ngo uhahe ikiza gihari mm. ntabwo we yigeze ni poromota n'icyo ariko ntigeze avuga ati ngenda umusesenguzi mm. hari umuntu uba ufite information nk'iza dekate cyangwa se agatiri za dekate mm. yaza hano yazivuga kubera ko abanyarwanda benshi wenda batagiye kuri ayiji ngo bazikurikire aho ngaho handi agahita ahinduka umusesenguzi ubu ni umunyamakuru wowe uzi gupurezentinga information ufite umusesenguzi afata information zihari hakaba hari n'ibindi bintu bihishwe bitagaragajwe bitanavuzwe ariko ushingiye kuri za information n'ibikorwa bihari mm. amakuru y'ibyavuzwe ibyakozwe akabasha gucamo akabasha kumenya ibintu bihishwe mm. biriyo kandi byazamenyekana ugasanga ari byo koko mm. urugero ni nge muntu ngenyine wasesengwa ibintu bya emutiyeni na kongo nkavuga ngo kiriya ni ikibazo cya fdr akadomo ubwo ni mwe muri kujya mu bindi ariko kiriya ni ikibazo cya FDLR umutekano muke hariya uriyo ni uko FDLR hari abantu reka nkoreshe ijambo ingegera z'abazungu zishaka guhindura ubutegetsi bw'i Kigali zigatereka FDLR cyangwa se ubutegetsi bw'i Kigali bakagabana ubutegetsi na FDLR ninjye muntu wabivuze njyenyine mu Rwanda ibyo byose byaje gukonfirima n'ijambo rya His Excellency ubwo yavuze hafi iminota mirongo itanu yose akibanda kuri FDLR ukuntu byabaye ukuntu bayikingira ikibaba someone somewhere buryo hari umuntu uh, uri ahantu runaka ariko ushaka ahari kugira ngo iyo fdr ridakomwa mu nkokora nimba bagiye kurwanya indi mitwe yose baramanuka bakubita m bagakora raporo bagataha ukagira ngo m ni ikibazo ariko FDLR yose ikibazo kandi resolution yari yaje ivuga ngo imitwe yose hmm. so uh, ibyo byose rero ni ibintu umuntu wenda ashobora gushingiraho uh, yarangiza akavuga ati noneho reka umuntu agenda anabikora ku rundi rwego cyangwa se agenda abinoza agenda abyerekeza kuri uh, eriyazi ziri ngombwa mm. aho abanyarwanda bakeneye koko ubusesenguzi mm. ukabafasha kuko wenda hari n'ahantu ubona nta mpamvu yo kujyana yiyotara kuko nta mpamvu yabyo Mm. cyane cyane mu bya showbiz kuko ibyo biberamo nyine showbiz ntabwo iba ikeneye abasesenguza mm. iba ikeneye bariya nyine bafite ubwo bwino kuko akunda bavugaga bafite ukuri ah. gusa nanone ubwino ubwo uwakureye amarangamutima yabo kubera ko abantu ba showbiz bayasi si ikosa kuri we mm. kuko ni nk'ariyo bashonnyemo ni nk'ayo baremyemo bajya kujya mu kintu cyose bamaze gufata uruhande bamaze kujya mu kintu already bafashe uruhande nimba bagiye mu bintu bya prince kid already bafite uruhande rwa prince icyo wababwira cyose cyaba cyarakozwe cyose <laughs> ntabwo bitaye ku cyakozwe ntibataye kugize gute bo bitaye ku ruhande bafashe yes mm. nanone kandi nawe akamenya yuko mu gihe erise yamaze kumufungirwa atamushatse cyangwa se hmm. akavuga ko yakoze burekapu amarangamutima bayamukuraho bakayashyira ku ruhande rwa yesu ni y'amarangamutima reka mvuge gutya nagiye mbona bamwe bakora amakosa y'amarangamutima ngo purensikidi tugiye kubona igikwe hagati nawe na elisa bidatinze ni uko aribwo bushake bw'abantu hmm. ariko nawe igitaramo yahise ajyamo cyaba bruce melody n'abandi cyahise gisobanura ah, bagahita bajyanayo byagaragaye kiriya byose atabifashe minenegwe ariko bavuga yuko ku bijyanye n'ifungurwa rya Prince Kid hari bimwe mu byinshi inyuma hari inkuru zagiye zicicikana zivuga yuko imodoka yaba yaramukuye ku rukiko ari iya ambasade imwe mu rwanda kandi ikomeye kuko iriya modoka yatashyemo ntabwo ari imodoka y'umuntu ku giti cye ni imodoka ya ambasade Ah, imodoka za ambasade ntabwo ziba zitwaye na ambasaderi icyo ngicyo kiretse nanjye nanjye mfite umuntu w'inshuti yanjye ajya antwara mu modoka ariko ariko ariko ntabwo wafata umuntu ngo umutware mu modoka yo muri ambasade kandi atari umuntu ntabwo nzi uko byagenze mm. ariko reka mvuge ngo ntabwo uzi amarangamutima y'abafana mm. ntabwo ngo eh, hari imodoka nyagendamo ntavuga ari iye ko ni abadiporomate b'u rwanda batajya kubabaza impamvu bayintwaramo mm. ariko samutayime iyo yaturutse hanze yayizanye mu rwanda hari impamvu yayizanye mu rwanda ushobora gusanga ari umwe mu bafana biwe so usanga tuyijyanyemo tukajyana ahantu kandi aho duciye baduha respekiti nk'abantu bicaye mu modoka so urumva ko rero ntabwo ibyo twahita tubyinjiramo cyane ngo tubigemo eh, kandi nta nubwo nari mvuze ngo nshaka kuko nakubwiye ngo ntabwo aho hantu hakeneye ubusesenguzi mm. ukurikije ukuntu isi ya isi ya media na showbiz mu Rwanda yubakitse n'uburyo yubatswe hmm. kujyana mu busesenguzi ni nko gushaka kwiremera abanzi mu buryo utakibaza ubundi se bizanamarira abanyarwanda ahubwo hajya hazamo abantu b'ubwino nyine baryoshye showbiz iryohe hashye ariko ubusesenguzi butagira bayasi ku busesenguzi hari aho winjira muri etike muri ehm, nous a ukinjira euh, mu bintu by'ubumuntu hari ibintu byinshi winjiramo ku buryo nujya kubikoresha uraza gusanga bibaye ibindi bindi kuko mm. ushobora kubona ikintu cyo muri showbiz abantu bazinguye umuntu iki kintu yaragikoze pe mm. nk'ubu bakaba bazinguye umuhanzi akoresha ibiyobyabwenge bose bakaba babizi bose bakaba babizi leta yajya kumucaginga ku cyaha cyo kunywa ibiyobyabwenge mediya yose ukumva yuzuyemo ngo uriya mwana ararengana aha hantu uzanyemo mu musesenguzi ashobora guhita afata remesha atenye eshanu agahita avuga atarazima mm. eh, so uh, rero bigashobora guhita bibyara ikibazo mm. uh, akazi k'umusesenguzi ni nk'iyo wenda umuntu avuze ngo umuntu bahagaritse ngo ngo yarazinyweye arazisinda ngo yanywe agafanta gusa abantu bashaka kubakiraho teori ivuga ko yarenganyijwe ari akagambane mm. ngahita ndavuga ngo nimba ku kazi yaranywa agafanta fanta n'amazi isutsemo amazi njye umunywi wa fanta kuva navuka sindashyiramo amazi abashyiramo amazi ni abantu aba atari ibintu byabo bashaka kugabanya amasukari ko abanywi b'inzoga ntibakorana n'amasukari menshi <laughs> deje ubwo nkabanyuze mvuga no tujye no muri message yanditse yavuze ngo mm. umugore yarambujije turabigerageza biranga mm. so urumva yuko barabigerageje byanze bafata ingamba bati mu ruhame rero no mu bantu mukorana kugira ngo bitazateza ibibazo kuko iyo uyifasheho urayihana bien mm. wirekura ari uko uyumvishije rero ujya ukora ku buryo utayinywa none iki gihe ubireba urumva ari umusesenguzi agahita avuga ati izo teo mushaka kuzana ngo mu bamuzi bose nta wigeze abibona hari ibintu nk'umusesenguzi binyereka yuko koko yari uh, umuntu unywa inzoga aho ngaho ubusesenguzi bukaba bukoze kugira ngo bufashe ko hatavuka igihuha cyo guhimba ko inzego zisigaye zihimbira abantu ibyaha kubera ko gusa abantu badafite nyine uh, iryo jisho risesengura cyangwa se iyo mboni isesengura Eh, cyangwa se ubu bwonko busesengura kuko kurundurane ni impano mm. usanga CNN ifite umusesenguzi aba ari umuntu witwa umusesenguzi nyine wa CNN niko kazakwa nkuko mm. abaho umunyamakuru ntabwo umunyamakuru ari gusesengura akabona umusesenguzi by'umusesenguzi tujya tubibona nk'iyo turi kureba nka za mace kuri za sky tubona bazanye abasesenguzi muri ruhago kandi bafite n'abanyamakuru bafite n'abanyamakuru ariko bakazana n'umusesenguzi muri ruhago aba Arsene Wenger usanga ni abasesenguzi n'ubundi mm. kuri za Sky akabona aje gusesengura ariko mutaba tuva kuri no topic kuri cyo ngicyo navuga nanjye nkunda kubwira abantu bavuga ngo hari harimo imbaraga runaka mm. harimo imbaraga eshatu mm. imbaraga nyambaraga arizo zakoreye mu nyungu z'abanyarwanda imbaraga z'abana na millennials generational conflict bumva ko ibintu babitwara uko babyumva Eh, bumva ko irushanwa aribo bariremye ariko ni irushanwa ry'igihugu uritsinze bahabwa idarapo ry'igihugu ni nk'uko abantu baba barateye ruhago bakatsinda ibitego dore ni nka ba rwatubyaye na ba iranzi na ba irahaga n'abandi bose bavuze ati <laughs> futuboro mu rwanda nitwe twayiremye mwana mm. bakumva bikamera nk'aho batazi ko ari iya ferwafa ari iy'u rwanda ekipa ari ekipa nasiyonari we yazanyemo taraye akora ibyo akoze abibonera ibihembo abiboneye ariko ntabwo yayifata ngo ayizunguze ku mategeko ye you don't set the rules of the game mm. so ariko kaba ari abana ni urubyiruko ni abana bacu nanone tukabireba tukabumva tuvuga ngo ehm, umuhana avayo umwana <laughs> ajyayo ah, ikigaragaza ko umuntu akiri muto iteka aba yumva ari mukuri mm. ikigaragaza ko umuntu akiri muto iteka aba yumva abantu bakuze badafite badafite reason buri kintu igihe cyose aba ah, muzehe abazaniza ibikoma igihe cyose utekereza gutyo mm. menya ko ukiri umwana igihe cyose abasaza abakecuru abantu bakuze abantu bakubyaye bakurihiye bafite ekonomi y'igihugu bubatse umutekano w'igihugu bubatse ubutasi bw'igihugu bubatse ibyo bintu byose na egisperiyensi baciyemo yose bakubwira bati nyamaze ibi bintu si umuco utiye uti umuco ni iki menya ko kiri urudodo kabisa uracyari mwana nawe kandi umara gukura ukabyara abana hari ibintu uzababuza ntabwo abantu bakuru bayobewe yuko generation zigenda zisirimuka zinahinduka mm-hmm. nk'uko nabo usanga hari umusaza wambaye akadeshire ka memu mm. ntabwo ari kukambara mu gihe cye arabizi ko bitashoboka ariko nanone uwo muntu mukuru umuntu mukuru hari ikintu amenya mm. ntabwo impinduka zose zije uhita uruhongerezayo yego umuco urakura mm. ariko ntabwo hahita hajyamo niba ufite ubwo bwenge nyine bwo kujija ni iki cyo kujyamo uyu munsi ni iki kitari cyo kujyamo uyu munsi kuko uh, urubyiruko nkunda kuvuga ngo rushobora kuba rufite ikibazo cy'uko hari rukeka yuko rwabonye minisiteri ya siporo n'umuco bifatanye harya ni urubyiruko n'umuco bifatanye ni siporo n'umuco niyo ifatanye ah, siporo niyo ifatanye n'iki bafashe siporo y'urubyiruko n'umuco n'ifatanye siporo ifatanye wenda aricyo cyasi yonyine minisipoko iri yonyine minisipoko iri yonyine miniyufu niyo bayigize miniyufu n'umuco babonye rero minisiteri y'urubyiruko ifatanye n'iy'umuco bakeka ko urubyiruko biyoboye umuco oya ni uko zituranye mm. umuco uyoborwa n'abasaza bari gutoza urubyiruko ahubwo niyo mpamvu babiteraye babyegeranyije mm. umuco uyoborwa n'abasaza noneho ahubwo ko bawutoza urubyiruko barabyegeranye noneho ikibazo urubyiruko rwashatse kumera nk'urukoze ku budete y'abasaza ku cyitwa umuco mm. nitwe twamenya ibikwiye ibiri umuco ibitari umuco it's our right it's a, democracy nibo badefininga democracy nibo badefininga kubera ko baranize n'amashuri nyine mm. bafite knowledge without common sense, common and wisdom noneho bagahita batekereza yuko rufete uko barize za harvard bakiga mm. mayita atihariye mu bihugu byo hanze nyine uri kuzana ibyo hanze ntabwo uragira bwa bwenge bufata ibyo hanze ngo bubyinjize mu byaha kandi byubakiye ku muco wo kugira ngo bize bihite byo ubwabyo bihinduka foundation mm. ntibize bibi birange ariko byiza bije kuba umusingi mm. ibyo rero ni ibihangane bigumana abasaza umuco n'urubyiruko umuco uyoboye urubyiruko umuco utoza urubyiruko urubyiruko rukayobora urubyiruko ariko ntabwo urubyiruko ruyobora umuco n'ubwo ariho minisiteri <laughs> y'urubyiruko n'umuco bifatanye kandi mm. akenshi bagakunda kubona yahawe umuntu ukiri muto mm. noneho bagahita bishyiramo akahari aribo bayoboye urubyiruko rusigaye arirwo rusa naho rushepinga mm. teori z'umuco eh, ejo bundi ejo bundi aho nari nko kukubwira ngo eh, kimwe cyo buri muntu wese ushyira mu gaciro utakiri umwana utakiri umwana muri we yaba ashaka kubona ahubwo urubyiruko rwaragiye rumenya ibintu byose byaberaga muri Miss Rwanda nitubwo ibyaberaga muri Miss Rwanda mwibihuza na Prince Kid kuko ntago Prince Kid yaberaga hose cyangwa se Imana twe tuvuga ibyabyiberagamo byose ibyababagaho bo hagati yabo n'ibyabaga n'ibyabaga ku bantu bayibayemo bamaze kuva mu irushanwa eh, iyo icyo kibuga cyose iyo ecosystem yose nimba uwari uyoboye irushanwa yashobora kurushwa imbaraga n'imbaraga ziri kumusanga zituruka hanze hari izo mo imbere hari izo mu bajaji hari izituruka hanze ari zo ntekereza ko zaba mbi hahandi imbaraga e, eshatu enye eshanu zose ziri ziri kuza kandi zisa n'izishaka kugena ikigomba gukorwa n'ikidakorwa kandi ibyo bintu byose atari ibintu wazana hano kuri mikoro ari nayo mpamvu wabonaga umuntu abivugaho abantu bamwe bagashaka kurakara mm. kubera ko ba bantu bagize uruhare mu bintu bitari byiza byahabaye baturutse hanze ntibashaka ko ibi bintu byose bijya hanze mm. harimo izo mbaraga ziri aho ngaho zifite ibyo zakoze zitifuza ko bimenyekana zifitemo abana zitishimiye ibyari biri kuba izo mbaraga zirimo n'abashaka kubangira irushanwa se ryavuye muri aya moko rikajya mu yandi wenda kariho twakora umuti neza izi mbaraga zose zikagenda zikicangacanga ku buryo kuvangura utabicunze neza hari umuntu wabirenganiramo hakaza imbaraga hari navuze imbaraga y'urubyiruko na mediya cyane cyane irimo bayasi n'amarangamutima eh, irimo kutumva eh, ibibereye igihugu no kudatekereza igihugu mu mwuzuro wacyo eh, irimo gushyira imbere inyungu eyi umwana ngo bimubuze agashinga ngo uzi ko ngo byibuze ngo yashobora gukuramo ngo miliyoni magana atatu miliyoni magana atatu ari cyo ku gihugu noneho urubyiruko ruri kwangirika uri kumva miliyoni magana atatu ari ikintu barekera ikintu kitari cyiza uzi ko noneho ndakaba cyangwa abashoramari ntibazongera bashyiramo amafaranga leta yafata miliyoni magana atanu imba hajyagamo bije ya magana atatu cyangwa magana abiri <laughs> igafata bije ya miliyoni magana atanu za buri mwaka byaba ikeye kibazo se bije y'u rwanda ni tiriyonizi enye miliyari ibihumbi bine zirenga bivuze ngo ikuyemo igice cya miliyari ikagishyiramo aho ngaho niyo yabwira uturere ngo buri karere kagende kazana kuri bije tuba twagahaye miliyoni mirongo itatu mirongo itatu mirongo itatu wenda bavuga ati mu karere nabo batibereyeho ntabwo babura aho bayikura niyo noneho igihugu nk'u rwanda cyajya kubisabira inkunga si ibihumbi magana atanu by'idolari ze mm-hmm. n'isi inkunga igihugu nk'u rwanda cyajya gihabwa miliyoni izi miliyoni makumyabiri z'amayero zaturutse muri uniyo europeyeni niho zasakurishije abadepite iyo ngiyo ngo dufashe mu ventura ntumbaze ubusazi bwabafashe bwa none cyangwa se nimba ari yerekwa nimba bayerekwa mm. ah, kuko nta bimenyetso reka nkubwire mm. Mm. nta bimenyetso na bimwe bihuza RDF u Rwanda na M23 ubivuga keretse avuze ngo wenda njye muri M23 badufasha ndeba ariko nta n'umunsi n'umwe barampa ibizibiti impamvu ntabwo ubwifatika aho ngaho nari nshatse kuvuga ngo uh, abanyarwanda bishimira ko kid yatashye mm. ese ubundi inyungu yari irihe uh, mu kuvuga ngo umuntu niba yagiye mu kintu akakiyobora wenda kikagira kuri revo gisa n'ikibyimba kikamurusha imbaraga hagagira ibikorekeramo atakontorora ku rundi ruhande ntabwo nk'umuyobozi wavuga ko bitagufataho ku rundi ruhande niyo byaba bitagufataho ntabwo wabuze ubuyobozi kuvuga ngo ibi reka tubikumire ntabwo ibintu twakomeza kubirebera mm. kubirenza ingohe ah, mm. ah, ngo bavuge bati ntacyo bitwaye kubera ko ni ibintu byakorwaga mu izina ry'igihugu noneho ariko bakabikora mu buryo bwa gishobizi ah, hakazamo imbaraga zidashobora kuza ahandi reka nkwe nk'urugero reka tuvuge ntago nzi ibyabereyemo ko sinjye sinabikurikira ariko reka dufate nk'urugero mm. abajenali batatu baje kandi bakaze buri wese akamubwira icyo agomba gufataho umwanzuro yabwira uyu yabwira uriya yabwira uriya ati ndashaka ko bica muri iyi nzira bariya abantu ntabwo bari bakagize matirite ishobora kurezisita kuri iyo mbaraga uretse na matirite ku mbaraga ntabwo uzana matirite cyangwa ubwana ahubwo ubwenge nawe n'imbaraga wifitiye nk'urugero hari umuntu wapushinga nkokora iki wagaruka wasanga hagiye muyo ugahita wiruka ukamenya uvuga ngo ndapushinga se mpushinga ibiki hari umudepite wapushinga utikora iki kubera ishyaka aturukamo wasanga aturuka muri murindi ugahita wiruka hari umudepite wapushinga uti kora ibi wasanga uwo mudepite at the same time wenda ari umwana wa president ugahita wiruka <laughs> cyangwa se umwana wa general ugahita mm. urumva ko muri politiki akora ikintu bita imbaraga ko naravuze ngo iyo uri umuhanga ugomba kuba umusesenguzi n'umushakashatsi aho niyo dr kayumba yagombaga kwinjira akagarukira yanabikoraga neza ko bari babizi akaba n'umwarimu n'ibindi byose ariko kugira ngo umuyobozi bisaba ubuhanga bigasaba n'ubwenge iyo ufite ubuhanga nta bwenge wiba umuyobozi ba manager not leader management is doing leadership is doing the right thing to decide what is the right thing to, to, to do what is the right direction to take management is doing the right thing right so no no uh, we have the direction how we move on that direction urumva ko icyo ngicyo ni ikivuga iki nk'uko bavuga ngo iyo umuntu atwaye imodoka hasi kuri pedale na na reviye ni management ariko hano kuri vora niyo leadership niyo direction nyine niyo hmm. itanga icyerekezo ushyizemo umuvuduko n'amavitensi ariko uwa vora akerekeza munsi y'umukingo n'ubundi ujya munsi y'umukingo so ariko nanone iyo umaze gufata icyerekezo ugomba gufata ugakata umuhanda ugomba gukata nanone ukeneye manager donc ushyiramo vitensi akagabanya kugira ngo utayiceka iki bike shyiramo so iyo ni management mm. so iyo uri umuhanga rero ugarukira kuri management ariko leadership isaba ubwenge then kugira ngo noneho ukore icyo twita politike na business multinational bisaba iki bisaba bwa buhanga umusesenguzi kabiri bigasaba ubwenge bw'umuyobozi gatatu bigasaba amafaranga kane bigasaba ubwenge bwinshi gatanu bigasaba imbaraga ibyo bintu bitanu byumvise icyo bisaba kugira ngo ukore politike kandi iriya misi rwanda yari yarahindutse politiki yari isaba umuntu ufite imbaraga za politiki bariya bantu bose bari bayirimo ntazo bari bafite Eh, imbaraga zazagamo zakabaye zisa n'aho ari imbaraga za politiki ko zaje mu buryo buri unofficial zikaza ku nyungu zazo ntabwo zashoboraga kwesasayizinga sirisi mm. wenda n'abatekerezaga ati irushanwa turi kwe muri aya maboko ariko natwe tugahita turi turi kidi na ariko <laughs> tukari kidi napa <laughs> noneho nazo zazaga ari imbaraga ariko zikura imbaraga zazo mu buryo buri anofisho ku buryo zitazigera ziba igisubizo kirambye sinzi niba ukiri kucyumva politiki isaba ubuhanga ubwenge amafaranga ubwenge bwinshi kuko ubwenge butandukanye n'ubwenge bwinshi mm. ubwenge bwinshi kandi imbaraga muri ibi bintu bitanu iyo ubuzemo kimwe ntabwo uba ushobora gushobora politiki ushaka gukora politiki nta mafaranga ufite byakuyobeye ushaka gukora politiki nta bwenge bwinshi ufite ubwenge bwinshi ni ubwenge bushobora manipirasiyo ahiri ngombwa ni ubwenge bushobora kuvumbura manipirasiyo wenda kuyikorerwa nyine bisaba ubwenge bwinshi kumenya igikwiye gukorwa wakuye muri bwa busesenguzi mu buhanga ufite ugakoresha ubwenge bwinshi kumenya ikintu uri bukore mu gihe nk'iki ngiki cyangwa se mu gihe nk'iki ngiki mu gihe ubwenge busanzwe ibintu byose uba wumva byagendera umurongo ugororotse ubwenge bwinshi aho buri bubasha kumenya ni heho guceceka ni heho kubeshya ni heho muri politiki twe ntabwo tubyita ko ababeshye <laughs> eh, ntabwo wahora uvuga kuri fa mm. eh, niwe mpamvu politiki ikunda gukoresha guceceka eh, kuko nanone icyo mwe mwita kubeshya iyo ugikoresheje muri politiki ukagikoresha nabi atariho kikazasota <laughs> mm. kibyara ingaruka rero ahantu hamwe na hamwe hakaba guceceka kudagira icyo utangaza kuvuga ngo twamenye tugiye kubikurikirana ibintu nk'ibyo ngibyo ariko icyo nari kuvuga eh, hariya babijyanye reka turizera ko ari imbaraga zishobora kunetarariza za za mbaraga zashakaga kujyana ibintu uko zibishatse ziturutse hanze ku ruhande mm. izo zizaba zigiyeyo mm. ehm, kandi bazafashe bakore na forowapu mu buryo runaka uvuga ngo erega ikintu tugomba kwemera niyo yaba mu murenge we yakwiye ngo ubone ukuntu leta ari ikindi kintu niyo mu murenge ntabwo umuntu wese witwa ko afite imbaraga muri iki gihugu yazanga ababwira mukora ibi mucaha mugire gutya kwini the barabizi ko uzasabwa raporo kandi uyitanga ko wakoze ibi gutya kandi akaraje avuga ngo bikore gutya bagahita bamubwira ati ntabwo wari wemerewe kwivanga muri izi nshingano ibi bintu bigira inzira bicishwamo bigira ubyaprova hari ukuntu ibintu byo muri leta biba bikoze kandi uh, umuntu ugize icyo akwangira mu mu bigenga ushobora kumurakarira ariko akikwangiye mu izina ry'akazi n'inshingano yahawe usanga bigize kandi hari ikintu cyiza abantu bagomba kubona hariya hantu ririya rushanwa ryajyanwe tubanze turebe yuko hari umuyobozi waganirije bariya bana agaragara ari kumwe nabo muri siporo bigaragara ko naho ryajyanywe ashobora gukomeza kwashyira imboni ye cyane none n'abantu babihawe mu maboko n'ubwo bari gukora mu nteko rurimi n'umuco bakaba bahawe inshingano nshingano bakaba bahawe timu wenda irabikora mu buryo bwa tekinike kugira ngo binozwe neza ariko ngo uwabizanye muri aya maboko ni uko atifuzaga ko ibyabereyemo bikiri hariya biberamo hano kandi turazi neza yuko ibikozwe nabi byashyizweho ijisho n'abakuru ingaruka zitaba ntoya abantu bagafata umwanzuro wo kwigengesera muri ibyo ngibyo so aho rero navuga ngo um, byari byinshi byari ibintu bivanzemo ibintu byinshi uh, bitandukanye um, nanone kandi nk'urubyiruko ahubwo bakuremo isomo ibintu uko byakorwaga ari mu izina ry'igihugu nyampinga akaba ari uw'igihugu ko yahabwa idarapo yagiye gusohoka ibintu uri gukoramo wagwa kujya kubera ikigo cya leta wabikoramo turetse vuba ngo nibyo kugaragaza ubwiza ni iki ariko the rules of the game the way you are behaving ni ibintu wakora uri no kuyobora institution ya leta mu buryo runaka igira ibyo itanga ukagira iyo iyo ubwo eh, ubwo iyo mitekerereze ni n'imbamutima eh, mboneza bupfura na na na mbonera harya bita mboneragihugu mbonera mboneragihugu ibintu nk'ibyo ngibyo ah, ni ibintu rero navuga muri uwo murongo twishimira ko yatashye ah, abakiri batoya tukaba twanezezwa n'uko bakuramo isomo ah, ryo kuvuga ngo njye mpawe ibintu muri iki gihugu cyangwa ibintu nubaka bikagira bikazamuka kuriya ariko bikazamo nkabona bitangiye kuzamo ibyari birimo ukamenya uburyo wabimanakinga cyangwa nakora iki nk'umuntu ukiri muto ibyo bitazaba nk'uko byagendekeye ese ko mubaze nk'icyo kibazo wowe ubona wakora iki hmm? biriya bintu bavuze ko byabagamo sipoza ko byabagamo bishobora kuba bitanabagamo ko babishyize mu muhezo ntabyo tuzi eh, kuko hareba hari kuburanwa nimba kide yabigizemo uruhare rugize ibyaha cyane cyane ibyo barega runaka noneho reka tuvuge ibindi bintu byavugwaga ritangwa gutya rijya muri aba bica eh, muri izi nzira eh, habamo uburyo bwa ibyo bintu byose byavuzwe biramutse ari ibintu wenda byabagamo ni iti ifu kondishoni wowe ukaba uri kubiyobora ese ubundi wabinezerwa ko bikomeza kubamo ni kimwe n'uko ni kimwe n'uko tutakumvira yuko byabagamo wakora iki aho ngaho ni ikibazo abantu batajya bashaka kwibaza if were you what can you do ari wowe we wakora iki reka mbwire icyo ntekereza nimba nta gitekerezo ufite nta gisubizo hmm. ari ngewe nagenda nkakomangira ubuyobozi kandi nkakomangira ubwo hejuru hejuru mu gasongero hagani ngiye gusa sinzobe mbabwira byose simbyishimiye ko bihari ariko hari imbaraga ziza nanjye nkatitira mwamfasha tukareba umurongo twabiha ariko niwe wari ubire niwe wari umurida niwe wari rida wacu ubikoze gutyo mm. wenda ukavuga uti nimudushyirireho kuvuga ngo hajemo koroze ivuga ko etapizi n'izi zizajya ziba apuruve na guverinoma wari umuntu wajyaga ngo ahamagarwa n'abo hejuru ngo abantu bari gukina ngo agashyiraho n'intoki ebyiri ngo <laughs> kagutu rero kuri iyi etape n'izi n'izi mm. dukora raporo ikaba puruvena mm. uko byagenda kose icyo gihe wa muntu uzana imbaraga bamubwiye bati birabapuruve hariya yahita yiruka atawe ahubwo nababwiye ko ntageza aho mm. akaba ikibazo twabura gikemuye niyo mpamvu nakubwiye ngo politiki isaba ubwenge bwinshi aho nzanyemo icyo bita ubwenge bwinshi ariko mutaba iki kintu noneho nka leta noneho biriya bafashe umwanzuro biramutse bitabyaye umusaruro cyangwa se bashobora no kubikora muri ubu buryo kubishyira hariya nka leta ishobora kutabasha kubijera kuko ni ibintu bisa naho birimo iki bintu bijyanye bisaba ni nka ati so biragoye rero kubona leta yakoze ati ni nko kubwira leta ngo nikore indirimbo mm. wabonye se iya mundi yari yarakozwe na fifa wabonye ari inuza nabonye mm. ko bo bigeze guhashakira akaza akadutuburira agafata indirimbo ya zamani nimba ari n'akantu yabahereje simbizi barakibuka mm. sango es eh, eh, <laughs> ariko icyo nshatse kwereka nta leta nta fifa ikora indirimbo y'icyisi mm. ishaka umu aritiste ikamuhayaringa so ariko nanone sitire leta ikaba yakontorora de meseji ni urugero mm. so bakora ikintu kimeze nka gutyo kuriya bashyize mu nteko y'ururimi n'umuco bakayihobija miliyoni magana atanu urugero ku buryo bavuga ati umva imodoka z'ibyo mu modoka abapirive ah, baguraga tutagura iyi ese ubundi leta ibwiye buri bigo byose byatanga amafaranga ikaba ati tubikore nk'imihigo tubikore nk'akazi watangaga makumyabiri makumyabiri tunere wana inama murabyumvishe neza muri kumva birimo neza ni ikihe kigo se kitavuga ngo ndabyemeye ariko ibyo ngibyo byaba biri mu kuri kuko barizanaga kandi bashoye imari bakeneye kwamamaza baramamazaga kandi barungukaga leta rero ibicaje babyemera kandi ku bwumvikane banayongeraho ariko birashoboka yuko ariko eh, ndabyumva ndakubajije hmm. ubu perezidanse cyangwa se imbaraga nyine nakubwiye hmm. zihamagaye buri mushoramari wese ntabwo yabikiri ati ati se mu gutanga amafaranga amafaranga abamo ati hari n'uturabona irimo ho ati ndi kuvuga mu buryo bwo gukorekitinga hmm. ya fandi bavuga ngo ngo fandi ngo ntizongera kuboneka oya kandi icyo leta yayashyiramo ariko wemera yuko biriya bintu biriya bintu byaryoshye n'abantu babikundaga gusa icyo mvuga ababikunda bazakomeza babikunda mm, babikunda kuko harimo abakobwa bafite itako risa kuriya mm. n'ubundi zaza risa kuriya hari n'akandi kantu kiyongeraga mwereka tugende gake babikundaga kuko birimo abakobwa wemezaga babikundaga kuko kubera uburyo biri oganayizidi mm. uwadekoraga raki wakoraga ubwemusi ntazahabure uwajajingaga ntabwo ariko bizagenda ndetse mutaba wemeza yuko ririya rushanwa hmm. kera ntabwo ryari popira abanyarwanda ntibari bakaryiyumvishe ariko ryari rihari bamaze kuryiyumvamo bati grace yamazeho imyaka ingahe umva icyo ndi kubwira bamaze kuryiyumva hmm. wikirukansa ibintu hmm. irushanwa mbere ntibaryiyumvagamo uyu munsi bamaze kuryiyumvamo hari uwagizemo urwo ruhare ntabwo ahari ibyo ibyo ngibyo turaza kuza kubirebera muri ka twagiye tubona bajo neza bayobora bayobora minisiteri uh, uh, y'urubyiruko cyangwa y'umuco nyine niyo mpamvu nawe uri umunyamakuru ni umusesenguzi wowe ufite mm. amakuru ngiye ufite ubusesenguzi mm. umva nkubwire mm. nimba abantu barakunze kuza ku kibuga kubera kishweka cyangwa jimmy gatete mm-hmm. mbere batazaga ku kibuga bakaba basigaye bahari bakaba basigaye banatanga ibihumbi icumi wenda mm. uzwi umunsi ashobora kuboneka umuntu utari no gukina neza nka ba kishweka mhm. na ba gatete ariko sitiri sitade igakomeza kuzura kuko uwo muco waraje ndetse covid ntiyaciye abantu mu nsengero ko yavuyeho se ubona zicyuzura mhm. nko kuvuga iki abantu bakorana n'ikintu bita amarangamutima n'akamenyero mhm. akamenyero kamaze kuza keretse ikibazo uvuze ngo abakobwa ntibazaza tugende gake abakobwa beza ntibazaza kuko kera ntabwo abakobwa beza bazaga ariko impamvu bari no kuza ni uko ubaye iminsi bisigaye nyine bishayininga kabaye akazi muri ah, make kabaye akazi mm. birasirimutse mm. biri kabiri iriya modoka irimo ikindi mu mitwe y'abanyarwanda ntawe ukibifata nk'ibintu biri cipu reka dukoreshe iryo jambo mm. oke noneho rero nimba wenda hari abakekaga ko hari ababitangira n'amafaranga ni ugukeka ariko ntabwo bigeze byemezwa mbaba bikeka ati abana b'abayobozi bazamo ni uko bitagifatwa nk'ibintu biri cipu kuko wagira ikibazo biragoye kubona umukobwa uhembwa igihumbi cy'idolari bifashwe nk'aho biri cipu hmm. aho ngaho biba birangiye nyine kuko byarangije gufatwa ariko hari moteri yabisunikaga noneho icyo nshatse kubwira ni iki rero hmm. urimo urashaka gufata moteri ya korora ukayishyira mu modoka ya benzi ugashaka ko biri buze kuza kugufitinga uri gushaka ko nkora akazi k'umusesenguzi kandi wari umunyamakuru <laughs> wowe amakuru ufite uyatange ukare eh. nakumekinga powenti nibyo umusesenguzi wibekere abantu bazakomeza bitabire ririya rushanwa ku mpamvu ririba riteguwe nk'uko ryategurwaga gute kandi moteri idahari iki moteri idahari nakomeje rekomendasheni yanjye mm. hariya ahantu muri iriya nteko mm. bagahita bashaka sosiyete yo kuzabitegura mhm. n'ubundi aba porofesiyoneri sitero nkawe mhm. kabiri kabiri uretse kuba nk'iy'abaporofesiyoneri nkawe bagira ikosa bakora akaba ari kontara bafite twita tubihereza gutegurwa n'abarundi bakora ikosa nubwo kongo itumere nabi hari sosiyete yo muri kongo yabitegura neza tukabiha isoko akaba ari kontara ni imyaka ibiri n'umwe n'itatu nanone byazaba ngombwa tukayihereza ethiopia byaba ngombwa n'abategura minsi yo muri amerika tukabaharinga gusa twababwira tuti mu bajaji mufite mu bajaji mufite nimwe mubikuriye nimwe mubiyoboye mm. ariko mu bajaji mufite hazajyamo bariya kuko bariya bazi abanyarwanda bazi imico ya kinyarwanda n'iki n'iki babona ko irushanwa hari feri ryose barikora mu cyongereza mm. wa mu wari buze akavuga ati ndavuze arabibwira umuntu wibiriye muri amerika biraza kugora urabona ko hano winjijemo akantu cyane na mu politiki n'ubwenge bwinshi winjizamo akantu kari buze gutuma umuntu habaho abura ahahera yempoza ah, ah, twe turashaka noneho icyo ngicyo uyu muzungu icyo ushaka gukemura ndimo ndakibona cyangwa amerika uri kubitegura bagahita eh. bakunye ahava kontrakiti ndi umunyamugame professional mm. ikindi mfite aho ndi icyo ushaka gukemura turimo turacyumva ibibazo ni biza uzatakaza contract turashaka rya rushanwa riracyari guhevinga fani ariko ibintu uri kuvuga ni ibiki kuko kera ikintu cyabaga abantu bakarara amajoro ese turaza nimba musigaye mumekinga fani kubera ko ari kuberamo ibyo bintu urubyiruko mwe mwemera tutemera ese turaza kuza kubona abantu bagarutse nkuko twababonaga kwa iriya Rwanda inspiration backup irimo irategura irarushanwa nimba hari ibintu biri gukorwa ku mwana w'umunyarwandakazi mu izina ry'igihugu mu bintu biri kwitirirwa igihugu mhm. bigakorerwamo muri muri iyo muri iyo platform mm. tutakihanganira tudashyigikiye bitajyana n'indangagaciro bitajyana n'amategeko ibyo bintu nubwo tudashaka kugira uwo tugereka hejuru dore ko bakiri n'abana mm. ariko nimba kubihagarika byatuma irushanwa rihagarara ryahagarara nimba byatuma mumekinga fani yo muri dogera mirongo irindwi mwakoreraga muri dogere ijana na makumyabiri ngo umuriro ugere mu gihumbi mukaba mu muriro w'igihumbi mukajya mu ijana cyangwa w'iryitatu aho ngaho tuba turi redi gufata iyo uh, iyo nimba dayiti iyo risike cyangwa se gufata iyo alternative kuko mwe muri gutekereza nk'abana bashaka guceza nkubaze mhm. mhm. abana iyo babwiye yuko batagomba kunywa eh, inzoga bagiye mu kirori ubona batabirakarira bararakara none se ubona ibyo ngibyo bituma dufata umurongo wabo ntabwo igihugu ushobora kugifata ngo ufate ibintu nk'ibyo biri kugira ingaruka birimo byangiza noneho ngo ari uguhagarika ikintu cyatse kukwereka ntabwo mvuze ngo rirahagaritswe ahubwo rizakorwa mu wundi murongo rizakorwa mu bundi buryo ibyo byo gukangisha ibyo ni ibyo ni ibyo ni nka chantage mushaka gukanga abayobozi ngo ntabwo tuzongera kugira fani none se ubwo mwatubwiraga yuko kutajyana amacifu mu bwana bwa cumi n'itandatu mu kirori bituma mutagira fani byatumye tuzibaha ngo muzijyane no kuko nimba byangiza abana nimba byangiza urubyiruko twabakuru dufite resiponsabiriti yo kurinda urubyiruko nabo igihe bazaba bayoboye igihugu aribo bari mu bushorishori sha bazabishyiremo babitore babigarure babikore uko babyumva ariko icyo nkubwira urubyiruko ntirukabe ibintu bango ibi ngibi twe muri generasiyo yacu ni nomo life biremewe ntawe ubibuza ntawe ubibuzwa mwatureka ariko se turabareka kandi ibikorwa mu izina ry'igihugu iyo ababyara nk'irushanwa nka kisi amawadi iyo ababyara nk'irushanwa nka nimba ari ngoyi ngo nimba ari na muzika sinzi donc irushanwa rishingiye kuri corporate primus guma guma superstar irushanwa riri corporate leta ntabwo yakenteringa ariko ni ibintu byambaye idarapo y'igihugu noneho none none none mutabandi hari ikintu nshaka nyine hari ikintu hari ikintu uri mutungo wawe kuko iki ikimenyimenyi ntabwo ari sosiyete uzasiga ufunze kuko sosiyete yo yahawe kubitegura umubwire mm. sosiyete nyikoze yakoraga intebe n'izi mhm. nicayemo mm. nkabona igihe cyane cyo gusaza kirageze nayifunga nkavuga ndashaje mm. nkayiraga umwana ariko uriya yabikoraga kubera ko afite iyo egisipatayizi mhm. yo kubikora eh, noneho rero Mm. ni iby'igihugu mm. icya ah, ah, kabiri urubyiruko rumenye neza yuko ni rumwe mu baturage b'igihugu mm. ariko ni mu barebererwa ntabwo urubyiruko rwigeze bariya nyine baba bashyigikiye ko bikorwa kure ntabwo mvuze urubyiruko rwose ntabwo bigeze baba abavuga rikijyana cyangwa se abashepinga imirongo y'umuco ugenderaho ubuyobozi bw'igihugu bugenderaho igihugu cyubakiraho ntibihangane ntacyo bitwaye bazagerweho nabo mu gihe cyabo bazaba bayoboye igihugu rwose guhera kuri perezida noneho bazagera bagarure babyubake muri ubwo buryo bwabo ariko bizaba bigezeho muri bibiri na mirongo itanu ntacyo bitwaye mm. ariko for now hari ukuntu babitwaraga bitashoboraga kwihanganirwa mm. kandi icyo ntikibababaze ahubwo umuntu akaba yibaza ngo ubuyobozi bwarabizeye barabutenguha ah, ah, none ngende ngo mubaze mutaba ntekereza ko ubuyobozi eh. bwabihagaritse umunsi bwabimenyeye mhm. nyine ariko se nka buriya iyo bubimenya mbereho indi myaka itatu mm. ntabwo bwari kubyihanganira mm. duhumura make nta munsi n'umwe bwigeze bukosiyona ibyo bintu bya gutya na kuriya na kuriya na dubayi ibyo bintu niyo uko ushobora gusanga ntabwo kikindi byagomba kumufata ariko se wamungana niba umuntu yagiye dubayi ntabwo ni umuntu ufite telefone bayimuhamagaraho bayimukontakitaho yagenda mu buryo bwa freestyle hari ikintu ngewe nshaka ntabwo ari kuzana ikintu cyo kuvuga ngo hari uwakoze ibi agomba kubazwa ahubwo ni ukuvuga ngo igiteranyo mm. cya byose mm. uburyo byari byiyubatse byubakitse mm. n'umuco w'u rwanda n'ubuyobozi bw'u rwanda n'imirongo migari dufite ntibihura ntacyo bipfana cyokoze gushyira izo sosiyete ziri pirive zindi zitari iriya ahubwo iriya ikaba ishobora gutangamo amaraso eh, kuko muri leadership hari ikintu kibaho wenda uzabibona nk'umuri adeperi iyo mm. umuyobozi ahantu abantu batangiye kumuhumeka nabi baramwimura bakamujyana ahandi no muri Gatolika n'uko uzi icyo bivuze no muri angirika ni ni ukuvuga ngo ntabwo turahora dushaka abapasiteri n'abapadiri bashya mm. ariko iyo tukuvanye hano tukajyana igisenyi nta muntu uzi iyo nta muntu ufitanye ibibazo na wundi w'igisenyi afitanye nayo nabi igisenyi yibaza turamuzana hano bya bibazo birabisa n'ibihise birangira ariko hari ikintu nshaka ushobora gufata indi sosiyete mm. nubwo iriya bavuga bati shaya rifite egisperiyanse ariko ku rundi ruhande kuko mm. ibi bintu tugomba kubikemura mm. kandi ahantu bimaze kugira byiyubaka babigumanye ntabwo babihinduramo ubwabo nkabo byaba bibarenze imbaraga kubihindura noneho ikintu nshaka kimwe n'ikimwe nshaka ko kwandika amabwiriza n'imirongo mm. bizajya bikurikizwa mm. kugira ngo hatagira ubura ibihembo kugira ngo bitagira gutya na gutya kugira ngo bigende neza mm. noneho rero bifite na gikurikirana n'umurongo byashyiriweho bigomba gukurikiranirwaho hmm. n'iminsi bikurikiranirwaho na raporo na foromati ya raporo nanjye reka reka nkubaze gato kurana kubwira ngo niba ngombwa bazazana na sosiyete zo hanze hmm. niba ngombwa bazashyiraho sosiyete ya hano n'iyo hanze ibyo nyine ndi kubyumva ibyo ndi kubyumva ariko reka twibaze ti reka reka nkubaze ikibazo kimwe tanga igisubizo hmm. kirambye nibyo nibwo buryo bwo gukemura ikibazo erega ubundi urubyiruko rikwiye kuba objective nko kuvuga mm. iki mm. igikenewe muri Miss Rwanda ni iki nuko biriya bintu biriya bintu biriya bintu nyine ukuntu byakorwaga inzira byakorwagamo uburyo ibintu bitari biri feya mu buryo butandukanye wenda uyoboye atabigizamo uruhare ibyo bintu by'iyangirika ry'abana mu buryo bumwe cyangwa ubundi ibyo ngibyo reka turabyumva byose byose ibyo turabyumva reka ngewe nshatse kukubwira ngo mm. igigenderewe ni ukugira ngo bikemuke mhm. ntabwo cyari kigenderewe ari ugufunga runaka n'akanaka cyangwa se mhm. nimba nicyo cyari cyaje ikintu ngewe nshaka kwibariza ni iki kintu imwe niyo mpamvu n'urugero batangaje ko umuntu abaye umwere kandi ntekereza ko bamenye ko ari umwere na mbere y'uko batangaza cyagiye eh, umuyobozi yatangaje ngo iri rushanwa uyu mwaka rirakansorinzwe bagiye kuvuga ko rikansorinzwe banabizi ko uzaba umwere azaba umwere nko kuvuga iki byari ibintu bibiri bitandukanye mu bango kwimura irushanwa byo biragaragara ko biri ngombwa kubaka uburyo umuyobozi w'igihugu nawe yarabikomoje ati ikintu gifite uburyo cyubatswe kigenzurwa ko ntabona manuweli y'uburyo ko buri kintu cyose kiba gifite manuweli yacyo riba ifite buriya manuweli yishyiraho n'uburyo ikora none icyo kintu cyo kiri aho kidafite ndagira ngo nyine ngewe ngewe reka nkubaze akantu gatoya kuri kiriya kigo rwanda inspiration backup cyayoborwaga na ishimwe kagame diyodone ariwe prince kid kiriya kigo kiriya kigo na nyine reka njye nkubaze reka nkubaze gato mutaba reka nkubaze kuri kiriya kigo cya rwanda inspiration backup kuganira wabajije reka reka umwanzuro kuri icyo ngicyo tunagisimbuke twikomereze ku yindi nk'ibyo ngibyo bikorwa mm. bidateze kubyumva uyu munsi eh. ukuntu muzehe ahita yakubwira umukecuru eh. uzabyumva ushaka eh, reka nyine nkubaze iriya rwanda inspiration backup mu myaka veni aho bazabyumva nyine kiriya kigo prince yayoboraga mhm. cyayoboraga miss rwanda nk'akazi iyo ni puwe ya mbere bijya kujya mu maboko yabo uko byagenze mhm. wajya kubireba inyandiko icyo ni kimwe icyo ni kimwe ntabwo kari akazi rwanda inspiration backup yari ifite niwe wagiteguraga yagiteguraga inyungu zose yaragishinze eh, eh, ntabwo yagishinze ntabwo mm. yagishinze we rwanda inspiration backup yafashe ririya rushanwa ryari iry'igihugu ryari ryo irangije iranishima mm-hmm. utaze oya oh, ntabwo yarishimye ifashe na communication ibaye yararihawe yararihawe yararihawe umuntu agwaye ikintu urumva ko aba arikeze ni ariko nta ntabwo yari umukozi ntabwo yari umukozi uvuga ngo niba kuko yarabihawe kuki Prince yabashije kuba yakurikiranwa Uh, uh, adakurikiranwe mu buryo bw'umukozi wishe akazi agakurikiranwa mu buryo bw'umukozi wa nyiri icyo kigo abanyabwana musubize buriya na mesaje atanze agisohoka yari isa n'iy'abadepite bavanwa mu nteko mm. bidasa urabidasa na za twite z'abadepite eh. eh, ndashimira kandi nimwongera kongera icyizere ubwo rero uwabikoze urumva atari yatekereje ibyo bintu bivuga ngo byari ikintu ngo cya freestyle ngo ntabwo ryari iduka ntabwo ari butike Eh, biriya ni ukuvuga ngo hari ukuntu leta ifata ko rigiye leta ishobora kuza ikavuga ngo we mutabaza mm. n'ikigo cyawe ngari nigisoresha mu rwanda mm. isoresha umutungo wayo mm. none bayihaye contract yo gusoresha ariko gusoresha still iyo tubonye umuntu adusoresha twumva ko ari leta idusoresha kuba yashyizeho rero mu purive ni ikindi kintu nk'uko leta ishobora kubwira ngo bikore avamo yose yatware even that is a contract ko bayiwe mu nzu yanjye kugira ngo itangirika uzayikoramo amasuku nayo buriya nayo buriya ni nka contrat yo kuba muri location nubwo uri kuba ngo nta mafaranga ntanga ariko hmm. uko gukora isuku n'ibindi nk'ibyo nabyo ni contract so nkuvuga ngo rero eh, bari barabihawe nk'akazi uburyo byaba byarajemo bwose baba barasinye contract form baba baravuze ati gutya na gutya Eh, ntago bisobanuye yuko eh, n'ubundi sitiri hari minisiteri yabibazwaga rero ntabwo wavuga ngo ikintu ngo cyari icyawe ngo azi gifite minisiteri ikibazwa inagikora ripoti hari n'umukozi bibarwa mu nshingano ze n'urugero icyo kintu kibarwa mu nshingano ze mm. so nimba n'iby'amagare bitagira umuntu uvuga ngo ni ibya kanaka muri poshe ye mm. eh, niyo byagira ababitegura wenda bari purayiveti reka n'igihaza sosiyete yo hanze ije kubitegura ugasanga wenda iby'amagare bitegurwa wenda n'abategura turu de france ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo ari ikintu cyo gufata ikintu kiri sitirenji cyane minsi ntabwo aricyo kintu cyonyine gitegurwa wenda hagiyemo ukuboko kw'aba egisipati mm. leta ntiba ariyo yonyine ubwayo mm. ibasha kugira gute ushobora no gusanga ari abantu borogariza amanama interinasiyonari nizacagaga mugasanga wenda hari umuntu wahaye kontragiti yo kwitegura wenda kuko atagaragaye ngo amenyekane ntubimenye ariko ntabwo uyu muntu azavanga ngo iyi cogamuriro ni iyanjye <laughs> buriya ni iyanjye ntabwo bibaho so try to understand things in the context igomba kuba birimo noneho rero iyo kigeze bakavuga ati aha bimaze kurenga bimaze kurusha imbaraga umuntu ariko byarabunwaga byageze aho hose ubwenge hakenewe ufite ubuhanga ubwenge amafaranga imbaraga eh, ndashaka kwibaza umuntu wari ubishinzwe niba byari bifite umuntu bigayidinze muri leta uwo muntu wari ubishinzwe kuki byamugeranyaho abana cyangwa bamwe mu banyuze mu irushanwa aribo bitangira ikibazo abantu b'urubyiruko abantu b'urubyiruko mubaza ibintu byinshi hmm. kabiri iyo mubaza mwebwe muba mwitaye ku marangamutima yanyu no kuryoshya kwanyu no gutwika kwanyu kandi igihugu ntabwo cyubakiye ku itwika ryanyu rwose ntabwo cyubakiye kuryoshya kwanyu cyokoze kibemerera kuryoshya kuko namwe n'uburenganzira bwanyu ariko nta muntu n'umwe wigeze wicara ngo uburenganzira bwanjye buyoboye igihugu ku buryo bwa sabota noneho n'imirongo mu buryo butandukanye aho burangirira niho n'ubundi butangirira iki kivuga ngo iki ni iki kivuga ngo urubyiruko rwagira uburenganzira ntabwo bafite uburenganzira bwo kwiyangiza kandi biyangiza bimeze nk'aho leta yabatije doko bisenyera leta yabatije umuhoro ntabwo ubwo burenganzira bigeze babuhabwa eh. nta n'ubwo uwo muyobozi ufite inshingano uzanabazwa ati ko twaguhaye turibaza kubera iki uwo muyobozi kubera iki uwo muyobozi wari ubishinzwe we atigeze akurikirana yuko mbarinde ikibi eh, uwo muyobozi kuki atakurikiranywe wari ushinzwe iyo deparitoma yo gutegura Miss rwanda uwo watanze iryo soko ngerageza kugusubiza nkawe ari wowe uyoboye igihugu wamukurikirana uretse nawe hari n'abandi wakabaye warakurikiranye wenda batakurikiranywe eh. ariko niyo mpamvu na purensikidi yavugaga mureke ibyanjye mbivugira ngerageza kubwira ariko noneho si wowe uyoboye si uyoboye uyoboye yarebye ikibazo gihari agiha umurongo ukwiye nk'uko asanzwe n'ibindi byose biba n'ibyo tutamenya abiha umurongo ukwiye abo kubabarirwa bakababarirwa none se ko byagutunga ugasanga wenda na kidari akantu k'imbabazi kadoze kaguyemo gutya kagatonyanga gutya k'imbabazi eh. ariko ntabwo baraza ngo bajye hariya bavuge ngo tworoheje ibintu eh. mutara ashobora kureba akabona ufite umutwe uhengamye neza ati ndamushyiramo imiyaga mm. ndamuca igihumbi se ndamuca icyatanu rimwe rimwe ntanabikubwire mm. ariko niba bikuyeho yuko yayishyizemo iyo miyaga mm. mu by'ukuri ah, kuvuga ngo ni bande bakurikiranwa cyangwa ni bande badakurikiranwa ubuyobozi uh, bwarebye ikintu bureba uburemere bwacyo bireba bureba byibatse byibatse mu gihe kingana iki baragenda no bafata umwanzuro wa gipolitiki kuri icyo kintu kuko ni icy'igihugu ikintu cyose cy'igihugu si politiki si politiko so mu by'ukuri rero navuga ngo uh, uh, ndabibara muri ubu buryo ubuyobozi bwari bugifite kiriya kintu bwashe n'ubwitandukanye na politiki mu gatoya bwigira ubucuruzi cyane none burangije imbaraga uko zigenda ziyubaka ntibabona ko bikwiye ko bongera bakihuza na politiki bagakora urunana rufatanye mm-hmm. kugira ngo barimite dega zishobora kubakorekera kandi bubake icyo kintu kizaba kiri buremuresi mm-hmm. mu buryo n'ubuyobozi bwakireba bugashyiramo na rupe bukavuga ngo this is smart and wonderful ah, nubwo barahatubereye noneho rero ntibabasha no kumenya gutandukanya imbaraga ije mu buryo bwa freestyle nubwo yaba e, yambaye umwambaro wa leta ngo bamenye gufata imyanzuro ikwiye biriya iyo myanzuro mvuga rero ikwiye umenya kuyifata iyo wigeze ubaho a politician kuko iyo uri umunyapolitiki umuntu ashobora kuza akagushyiraho pushingi layike uribuka perezida ari kurayiza Uh, prime minister amubwira ngo ndabizi abantu bazaza bakubwira bati ibintu hano reka bayitwegere tukubwire uko bikorwa ni uko yari azi ko ibyo bintu bigiye muri politiki mm. umuntu akaza uwo ari we birakomeye uwo ari we ni ibintu by'igihangange ariko ari gusa n'ushaka gusabota inshingano wahawe n'umukuru w'igihugu reka nkoreshe iryo jambo mm. um, buriya kidi igomba kwitekereza nk'abandi bantu bashyira kuri yero pepe hari ubwo sinandika izina ntari burivuguze kuri katingamo umuyobozi w'iriya gahunda yagombaga kwitekereza nk'umuntu uh, muri bano bashyira kuri pepa nk'umuntu uhawe inshingano n'ubuyobozi akitekereza gutyo icyo kintu cyonyine the way you think of yourself ishobora guhindura ibintu byinshi cyane ntabwo uri buze kumvugiramo nitekereza yuko ariko nanone yagomba kubyubaka kuko akunda kuvuga ngo yagombaga kugenda agakomanga akavunyisha akavuga ati rero ndashoboye kubitegura ariko hari ibyo ntashoboye mumere nk'abantiza imbaraga kugira ngo mbone kava ibintu hatagira icyangirika no mu bushake bwanjye hatari harimo ko cyakabaye cyangirika mu by'ukuri rero ah, mu buryo bumwe butandukanye abantu bashobora kureba ari n'uwavuze ngo yakabaye akurikiranwa bakaba barebye akabona Eh, naho byaba byarabaye ikosa yabimenye yabaye victime kuko imbaraga zari zari zamaze kuba nyinshi nyinshi zizanye wenda ariko nyinshi eh, bareba no ku ruhande rw'uwo wabaye umwere ati nawe n'akakabaye resiponsabirite turi gusanga nawe nta ntandi mahitamo ari bubikoremo kuko icyaha kigirwa na irema materiyeri morale na judiciyaire eh, y'amategeko lowu rero akareba katoya rwose waba umurenganyije umugeretse ibintu atari afitiye control gusa nanone twagaruka kuvuga ngo nk'umuyobozi ntibikuraho yuko uyu ibi bintu byabaga bigomba eh, gukemurwa bigahabwa umurongo noneho ugasanga bigenze neza ndatekereza ko n'uwari ufite irushanwa yakabaye abyishimira n'abakundaga irushanwa bagakomeza kurikunda no kubyishimira kuko noneho bizakomeza kuba entertaininga ariko noneho nta ibyo bintu byabagamo runaka runaka na runaka tutashaka no kumenya batashatse ko tunamenya ariko ababishyize mu hezo bamenye bigashiramo burundu noneho hagasigara irushanwa ubwo ibyo abayobozi bazagenda bashyiramo ama input n'ibindi bitandukanye kugira ngo ibyo bigerweho reader must be a result oriented and objective igikenewe ni ukugira ngo ibi bintu bitazakomeza gutya mm, tukavuga ati ariko nanone Mm. Ah, ahantu hakeneye imbaraga cyane mm. kuganiriza abantu mu cyimbo polinsikidi cyangwa kuko bagiye kugira zero kilometero mm. bakagira n'ubwonko nk'ubw'umuntu ko kugira zero kilometero byanga bikunda babibubatsemo bari abana bakerebutse mu bwonko byagerwaho ariko bikakorwa mu buryo butari rejareje eh, hagashyirwaho amasitiritire yubakitse amaporotokole ah, ari eh, afite ukuntu yubatse kandi bitavogerwa ndahamya neza yuko nyuma y'aha irushanwa rizarushaho kuba ryiza ubwoba abantu ntibabushire ni byinshi abantu baba baragiye bagirira ubwoba ariko nyuma bikanozwa bakanyurwa ahubwo umuntu waba warafashe umwanzuro wo kwambura rwanda inspiration backup rirarushanwa mbere y'uko uwashinjwaga nk'umunyabyaha cyangwa nk'uwaba yarashyizemo ibindi bintu bitari byo kumva ikibazo nanjye gusubiza Ah, nyine reka nkikubaze yaba umwere ataba umwere yagombaga gusubizwa ibyo ni ibintu bitandukanye donti mikisi tu kandi ari umwere icyo mubwira ni kimwe eh. ntabwo yaryamburirwaga ibyaha yakoze kuko ari ibyo ngibyo ari kujya wenyine sosiyete igakomeza igategura none se ubundi ku byategurwaga na eh, bakapu igihe cyari kigeze n'izina rye aha none kuki igihe cyari kigeze yuko yamburwa cyangwa ah, amasezerano yaba arangiye akarangirira muri gereza icyo ndi kubwira uwo uri mm. kuvanga ibintu bibiri mm-hmm. eh, kubambura ni uko byakozwe mu buryo byari bisigaye bikorwamo n'uburyo byari byaramaze kubakika ntabwo bwari bunoze nta bwari bukunze ariko ntabwo yigeze icyo gishinjwa mu rukiko mu yandi magambo mm. byari ibintu bitandukanye mm. urakoze cyane reka umuntu yaba byayoboraga mu mihigabo wa nyuma ntabwo uri gutanga wenda cyangwa se ari kuyobora akazi kagatangwa nabi amaruswa akagira bakavuga ati rero ntabwo ashoboye kuyobora icyo ni ikintu kimwe gituma bamukuraho hmm. noneho barangiza kumukuraho nyuma y'ukwezi ukumva ngo bamujyanye gereza ntabwo icyo bamukuriyeho n'ikimujyana gereza ni ibintu bitandukanye wenda hari iyo ruswa yariye hmm. wenda hari uwo yasambanyije urabona ko bino ni ibintu biri pasono kuri we by'ibyo yakoze ibi bindi ni ibijyanye n'umusaruro n'uko ibintu byari byubatse hmm. n'uburyo bidashobora kwihanganirwa ni ibintu rero bitandukanye ntabwo abantu reka reka reka iki gice cy'iki kiganiro tugisoreze ku kwibasira cyane ku munyamakuru witwa nkundineza jean paul mu ijambo naba narumvishe mu kiganiro aherutse gukora eh, ni kuri ni kwa manibo abantu bakurikira manibu undi neza jean paul yaravuze ati ndabwira mutabazi wabaribasiye prince kid ngo ibyiwe nibabishyingure babishyireho na eh, banashyireho n'amakaro babyibagirwe ikindi kibazo mm. oh, njye nta kibazo gifite icyo ngicyo wari uri kuvuga mm. bizeho nta n'ubwo ugeze ubyitaho ibyo byita freedom of speech mm. nawe wagira freedom of speech kuri iryo jambo akigira freedom speech yo kuvuga ku bintu kisekedi yavuze mm. ibyo muye uh, Patrick muye uh, yavuze mm. <laughs> eh, nabonye nubundi ariko warakeneye sinzi kuri kuri poste yawe nigeze kuba nareba kuri status yawe inkundi eh, neza Jean Paul amwirengagije eh neza Jean Paul amwirengagize uyoboye ibintu warurimo mbwira eh. ukomeza umbwira ibindi <laughs> reka tuze kuri mu minsi ishize nabonye posite yawe n'ubundi kuri status uvuga ngo sinzi imeri y'umuntu wari ukeneye ntabwo ndaza kuza kuyisoma neza imeri ya ya Patrick Muya n'ubu sindayibona eh, <laughs> eh. iriya imeri wari uyikeneye turaza kubikora ikiganiro kwacyo eh. uravanga amasaka n'amasakara ni iminota tuvuze reka dusoze iyi content ya Plenskid turaza kuza gutangira n'ubundi ikiganiro kuri politiki nk'uko ushaka na Plenskid na backup Eh, byibuze ntunashyizemo jori na elisa eh. numvise umwana atangiye kumwita ngo misi mayindi akazina eh. ni keza mutabareka tugushimire cyane kuba wagize icyo kuri mm, iyo saga yabaye kuri purensikidi tunashimire n'inkiko zaba zaragize uruhare cyangwa mu gukemura ariko icyo navuga wenda mu bibasira n'abatekereza kimwe cyo mm. ntabwo mutabazi ndi muri politiki n'umurongo wo kwibasira abantu no gushaka abanzi nunguke iki sindi muri iriya saga kugira ngo eh, ngo sinjye amenya n'aho ibera sindana yatendinga n'abayiba bayirimo nawe ndahura face to face ngo mutacinge urumva ko ibyo nkora mbikora nk'umuntu wumva afite inshingano ku gihugu wumva yuko mfite abana batangiye gukura b'abakobwa ibyo ntaho bihuriye no kuvuga ngo banajya muri iyo misi Rwanda cyangwa bakaba abana baba mu bayobozi natanga igitekerezo numva yuko ndi kugerageza kureba uburyo ibintu byahabwa umurongo muzima ikindi kubivana muri ya siyanyu y'amarangamutima kuko niyo yanateje ibyo bibazo fanatizime fanatizime urumva ikintu gifanwa kuko ariko cyabaye cyiza ariko noneho uwaba ari urubyiruko akishyiramo yuko nta n'imiyaga mba nakizemo yongera rivayizinge neza arebe kuri taburo y'ibyabagayo byose aba atumvise menshoninga yumve ko nanjye ndi umuntu uri uh, ufite common sense yo kureba ngo ni iki gikwiye ese nta mbonera twakomeza gushyiraho no kuri izi mikoro nubwo nta wabidutegetse ibyo rega ntabwo tubitegekwa n'itegeko ni inshingano ya buri munyarwanda nk'uri busenye abana ngo usenye urubyiruko ngo usenye abaga mu mwirusha icyo ngicyo nicyo kigaragaza ko mutabaza kuze mm. abamwibasira wenda bo bafite ibindi bafite ukundi bari kuko mbasha ngo nanone ibintu bigomba gukemurwa ariko nanone tugomba guperezeriva abana kandi mu bana haba harimo nabo bose bamakingi opiniyoni ntuzi mm. umuntu wa cumi n'umunani wa cumi n'irindwi niba aza kumakingi opiniyoni hano kuri yutube mm. ah, rero aho ngaho ntago rwose ngenzwa no gukurura abanzi no kubarema no Eh, n'ibindi n'ibindi ahubwo nimba nasesenguye ibintu nkasesengura akanaka nk'urugero nkore ikiganiro cyo gusesengura ibyo sekedi yavuze nawe ni sekedi yasirisiye kagiye guhindura ubutegetsi bw'i kigali mu mucyo bita ngo nimba ari ngo rebaration mm. ejo mutabazi azavuge ngo iki sekedi kabikora none ngesesenguye ijambo yavuze ko ashaka kubikora rero mu gusesengura abantu bagiye bumva ko ntabwo eh, tuba tuje kuvuga ngo ibi turabishyigikiye de fois hari igihe umuntu yumva uri gusesengura gutya na gutya cyo kuze nk'uko icyo nicyo nasesenguye cyo kwishyaka eh, irushanwa ryajyanywe cyo ndagishyigikiye ari nanjye ubishinzwe narijyana ntabwo ibyo byo nabyiguraguraho ngo ngo hatagira unyana niyo myumvire eh, oya nibyo bikwiye kandi ko aribyo byakozwe nuko n'abayobozi babona aribyo bikwiye cyo cyokoze ubona atari byo bikwiye ategereza tuzamutore mm. ntabwo icyo se n'ikibazo ategereze tuzamutore abigarure bigaragare yuko nyine n'ibindi byose ashoboye kubiha umurongo ubwo ubwenge buzagaragazwa n'imirimo yabwo aho azayobora abantu aho azabageza niho azagena cyangwa se naho azanemeza nimba koko bikwiye cyangwa bidakwiye so mu by'ukuri hamwe na tension n'ahari n'ibyo byo muri congo tension n'ibindi ntabwo ari uko ubuyobozi bushaka kugira abanzi mu rubyiruko n'abanyamarangamutima eh, nimba hari anabahari barahagije ariko nanone hari ibintu utakirengagiza ngo ni uko udashaka kugira abanzi on the other hand umuyobozi nicyo kintu cyangwa se umupolitisiye nicyo kintu akwiye kumenya ushyira ku munzani ukamenya ese mvuge ntavuge ese ahangaha reka mbe ndetse ariko ahangaha se nareka ko harimo izi ngaruka ariko nubwo zirimo nanone hari ibyo utakihangana nitugera muri biriya nta ntangiye gusoza tumugire gute se urabanza ugapeza nimba bigera n'aho umunyapolitiki afata umwanzuro uvuga ngo ngewe ushyire ingabo wenda hariya zirwane azi ko ziri bupfe azi ko ari amafaranga ari gusohoka ntabwo ari uko aba ashatse gutakaza ibyo ari gutakaza ahubwo nuko aba avuga ati eh, nanone utemeye gutakaza ibi wazabura byombi ukabura byombi nk'intama ukabura intama n'ibyuma cyangwa se ukabura byose nk'ingata imenya ndumva navuga ngo eh, i love all of them kid ndamukunda ni gute ntamukunda arakunditse ni umu ukiri muto wahereza umwanga hari n'ibintu ubundi ubikoze waba ufite shitani ariko gukunda umuntu iyo uri umupolisi cyangwa uri umuyobozi ukunda umuntu no gukora igikwiye ni ibintu birugomba gutandukanya kandi ukirinda kubivanga hmm. ehm, jori abanyarwanda bamukunde urubyiruko mwirinde kumera nk'abacitsemo amabloke muracyari bato bo gukora ibyo muracyari bato rwose bo kurema amabloke y'ubwanzi y'ubuhetazi kandi bikamera nk'ibishatse kurenga za mbago za showbiz tuzi eh, nimujya mu mu buhetazi muzajya mugarukira wenda nk'aha emirene na nuza na na na na na na na niyo nanjye mfite umuhungu witwa niyo ah, dogo ni ibintu byo muri showbiz ubona ko bifite limits za showbiz mm. bitajya kuri revo mbona ibingibi ko nyine byajemo na gereza n'ibiki n'ibiki ubona urubyiruko ruri gushaka eh, the right the left and the right bari gushakamo uruhande rw'iburyo n'urw'ibumoso mm. eh, the red and the blue sinzi ko nabigukwitira abahigi n'umuhigo ntabwo ari cyo nabahaho inama eh, kubera yuko ntabwo biri mu nyungu z'urubyiruko kandi ikindi biriya bintu byari bimaze kurenga urwego rw'uko urubyiruko aribwo rwabitekerereza mm. icyo kutacyemera ejo urubyiruko ejo urubyiruko kuki uvuga ngo ntabwo urubyiruko rwabimaze kugera kuri revo y'uko rutabitekereza ari rwo rwabibusitinze nimba rwari rufite ubushobozi bwo wenda rwo kumenya uri butsinde no kumugena ubwo rwari rufite n'izo mbaraga barabibusitinze abantu barabikunda icyo mvuga kuba ibintu wabitangiye ni ikintu kimwe mm-hmm. ese ubundi hari uwabitangiye akabikora atinjiza hari ibintu umwe mu rubyiruko mutagomba ku you need to work on your way of reasoning mm-hmm. pe kandi ku nyungu zanyu n'ahazaza h'igihugu ejo igihugu kizaba kiri mu maboko yanyu ejo bundi kizaba kiri mu maboko yanyu so aho ngaho rero navuga ngo uh, birakwiye yuko abantu bashyira mu gaciro bakabyumva uh, ni nk'uko uh, uyu munsi kubona igisubizo cyiza generale akaba yaravuze ngo kabo derigade abana bariyo ni renji y'imyaka makumyabiri n'itatu mm. ngo ariko ngo baranadukuba inshuro nyinshi twebwe bakuze ngo twebwe twarwanishaga umutima n'ishyaka ryinshi n'uburakari twashyizwemo n'uko twakandamijwe bariya bo they are professional bafite tactique bafite tekinike baratoje ku rwego rukubye cyane inshuro nyinshi none ko kabodere igikorwa cyakozwe n'abana b'imyaka makumyabiri n'itatu ubu baze bayatiributinga achievement bavuga ngo eh abasaza ba general mwigire ku ruhande nta nicyo mutubwire uyu munsi baje general kabarebe n'abandi bireba bavuze ngo mwabana mwe mugarukiraho mwari mugeze ntabwo bariya bana ba eh ngo ari twe twabikoze ngo umva ibyo kuvuga ngo tugaruke ntabwo tubyemere ni nkacyo kintu urubyiruko ruri gukora so urubyiruko iteka submit to the authority of the old generation until there is a fair and objective transfer of power kandi iyo transfer of power muzahebwa ko bigaragara ko muyimerita ntabwo muzahebwa ko bigaragara ko mushobora gutegura amarushanwa kuko utegura irushanwa neza ni byiza ni nk'uriya urwana akabodere gada agatsinda ariko hari wa wundi none ukubita mapu karikire hmm. eh? uyu nguyu yabwiye wa wundi ukubita urugamba akamubwira ati bakiya icara hajyeyeho uyu nguyu icara ibi turabihagaritse wa wundi icyo akora ntaga kompuraninga abantu ntibigire kuri iyo kuri iyo erisiteresheni bahaye eh, biraza kubafasha eh, rero ngewe ah, i love kid i love jory i love n'abo bandi bandi n'uwakoze amakuru oh, elisa we bamuveho muri mm. iriya feri yose elisa bamuveho intwari elisa unamuvuze nabi mm. uri muri uyu mujyi mm. sinzi ko watahana amenyo mugende neza rero kuri uriya muntu we yakapucarinze amarangamutima nawe mu buryo bumeze nko kuyashimuta ariko mu buryo bw'ibikorwa ntabwo yabikoze mu buryo bw'ubujura mm. so navuga ngo rero kuko biriya bintu birimo ibintu biri kompuregisi bivangavanze mm. mwirinde cyane eh, kugira ngo mutabifatiramo amadesijoni kuko mudafite karite zose mudafite amakuru yose wakajya mu muhezo mm. ariko nimba uzi ko twagiye muhezo nawe ukawujyamo ukaba uzi ko mapu yose utayifite ukaba uzi ko ibyahaberaga byose utabifite ukaba uzi ko umurongo w'igihugu no gutekereza igihugu utabifite ndakwinginga rwose wigira uwo wanga kuko n'uwo mwanzuro wo kwanga ntuzana ntuza no kugira gute ntabwo twavuga yuko eh, uri mu bwenge cyangwa ari uwo gufatwa ahubwo nimwikomereze nk'uko akunda urubyiruko nyine eh, wo mudahuje nyine mu bigira akabifu ka showbiz mugatwika mugakora viyuzi mugakomeza imbere aba ariko mubishyire muri iyo mbago uh, you are too young to hate each other yeah <sighs> mutaba urakoze cyane rero ku gira kimwe uvuga mu busesenguzi bwawe kuri kidi ndetse no kuba rwanda inspiration bakapu itagifite uburenganzira bwo kumanaginga misi rwanda wakoze cyane rero uh, namwe mwakoze uh, n'urubyiruko rwadukurikiye rwakoze n'abandi bireba bitakoze n'ibintu bitandukanye so uh, sosiyete nyarwanda muri rusange nubwo nakunze kubitindaho ku rubyiruko ariko reka ngiye muri rusange sosiyete nyarwanda ikeneye gukura mu mitekerereze no mu gufata resiponsabirite ku gihugu bimacuwa aza sosiyete eh, kuba sivilize gutekereza imitekerereze yagutse kudashwana n'uwatekereje itandukanye n'icyawe ibyo birakwiye kandi biratunganye ni ngombwa kandi birimo n'agakiza Urakoze cyane